Ukrayna ordusunun tərkibində vuruşan keçənlərdən ibarət Şeyx Mansur adına batalyonun döyüşçülərinin döyüşlər arası fasilədə fəaliyyətini əks etdirən görüntülər yayılıb. Zaporojye vilayətində meşəlik ərazidə mövqe tutan keçən döyüşçülər ətrafa baxış keçirir və düşmənin həmləsini dəf etməyə hazır olduğunu nümayiş etdirir.